Es donde ahí se pone un poquito complicada la cosa porque no quieres usar demasiado que parece que traes un gato en la cabeza, pero quieres cubrir un poco. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, gracias a todos los nuevos suscriptores que se han ido sumando al canal. Como siempre, muchas gracias. Valoro mucho el apoyo que, que muestran a mi canal. Si estás viendo este video porque llegaste aquí ah, por medio de los otros videos que he publicado y te interesa mi material, eh, por favor, eh, suscríbete abajo y por favor activa la campanita para que te estén llegando las notificaciones de cuando suba este y otro tipo de videos. En, en el video de hoy quiero hablar de las fibras capilares. Si te quedas a ver este video te voy a enseñar algunos tips que van a hacer que tu pelo luzca excelente con el uso de fibras capilares. Mi parte eh, que yo quiero sumarle a toda la información que ya hay sobre las fibras capilares es que siempre miro que hacen dos, tres errores que a mí eh, no me gusta porque no dan los resultados más naturales. En este caso vamos a hablar, de, vamos a utilizar eh, Topic, pero es el, que uso yo desde hace 15 años, pero hay otros. Eh, no, obviamente no, no me patrocina esta marca, pero es la que yo uso desde hace mucho tiempo. Número uno, que elijas bien tu tono de cabello cuando, cuando pidas, eh, eh, cuando ordenes o compres este, este eh, producto ya de cualquier marca, como les digo. en este caso, el mío dice que es café oscuro pero en, el, en la escala de colores de Topic es el más oscuro antes de que sea negro. Entonces lo que yo miro muchas veces en las calles, sobre todo en luces de exterior eh, durante el día o cuando están con una lámpara muy cercana, es que las personas usan esto, pero lo usan de un color equivocado y hace que se vea mal. Eh, número dos es que no usen demasiado. Este producto no va a hacer que parezca que tienes cabello como si nunca se haya caído. Lo que puede hacer es simular la, falta de densidad, de densidad, ya sea porque o te hiciste algún trasplante y no tuviste la densidad deseada, como casi todos nosotros, o no te hiciste trasplante, pero ya empezó el proceso de cuando el pelo se empieza a ser más pequeño, empieza a perder fuerza, empieza a perder densidad. Entonces en la zona de la corona o en las entradas, el pelo se empieza a hacer como de bebé y ya no, ya no tiene ese vigor para básicamente para cubrir el cráneo, ¿no? Número 3 es, necesitas un espejo para que puedas ver la zona de atrás, la zona de la corona. Aquí ven la zona de más calvicie, es donde... Esa zona de más calvicie es donde ahí se pone un poquito complicada la cosa porque no quieres usar demasiado, que parece que traes un gato en la cabeza, pero quieres cubrir un poco, ¿no? En, en mi caso, esta zona de la corona, pues ya está bastante despoblada. Entonces vamos a usar poquito y vamos a hacerlo con moderación y tratar de, atenuar la calvicie en esa zona. Van a ver que al final voy a, golpearme así poquito en la, superficie. Lo que estoy haciendo, lo que voy a estar haciendo con eso es haciendo que el producto se, se disipe de la superficie del cabello porque eso hace que parezca que traes polvo. Y créanme, toma <laughs> años para darte cuenta que, ay, güey, la regué con, haberme puesto tanto, ¿no? Yo ya la tenía al, color de cabello, ese es mi color de cabello, ahora ya nada más es cuestión de saber si me puse demasiado o me puse con moderación y si lo usé en las zonas adecuadas, porque el, video mío, otro valor que pueda tener mi video es que yo lo voy a hacer yo mismo y no me voy a tardar ni más ni menos de lo que me tardo regularmente haciéndolo, es súper rápido. Una cosa que les recomiendo es, no se puede tener todo en la vida. Em, absténganse de la, de la línea del cabello, eh, algún medio centímetro, algún cuarto de pulgada, absténganse de ponerse aquí. Sí, se va a ver la línea del cabello un poquito más despoblada, pero se va a ver más natural. Vamos a ver la zona de la corona cómo quedó. Si ven, miren, me faltó poquito en esta zona y pero mucho cuidado. Miren, como les digo, es que no sé si se escucha cuando me doy la vuelta. Faltó poquito en esta zona de aquí, pero mucho cuidado porque aquí es donde se corre el riesgo de ponerse de más. Entonces, me voy a peinar nada así para cubrir más. Y le voy a poner un poquito más. el peine, vamos a aventar un poquito más cabello del que tenemos aquí. Nomás para tapar esa zona. Y ya, ¿cuánto me he tardado? ¿Dos minutos? Si quieren, pueden complementar un poquito las fibras capilares. Si le quieren un poquito de brillo, le pueden poner un poquito de gel. Pero después de aplicarse las fibras. Vamos a ver. Muy poquito, con mucha moderación. Necesitan spray, porque esto lo que hace es que hace que las fibras, eh, las capilares no se muevan con el viento o con... Eh, si llueve poquito, no se preocupe, no va a pasar nada. Un consejo que les puedo dar es que antes de salir a donde van a ir, eh, se vayan afuera a verse que quedaron perfectos, porque si no, eh, pues van a salir viéndose, según ustedes, muy bien de un espejo como este, pero afuera en el sol se ve diferente o, lo que sea. Bueno, entonces vamos con el spray. Los hombres no son muchos de usar spray, sobre todo... Eh, que no hemos tenido cabello mucho tiempo. Eh, el spray hace como unas bolitas, unas bombitas. Eh, se pueden quitar ese exceso de spray de la superficie de la cabeza. Miren, hasta el momento no me he tocado la zona del, del, del cabello, eh, de la línea del cabello. Vamos a... Lo más probable es que yo tenga poquita fibra en la zona de la, de la frente porque la fibra se cae. Inclusive les puedo dar otros tips que hacen que el pelo se vea aún mejor, pero lo quise hacer rápido para hacerlo lo más eh, práctico posible, para que vean que esto es una cosa eh, que lo tiene que hacer alguien por ustedes o que requiere de demasiado trabajo. Eh, yo usé... Ay, güey, se está moviendo la cámara. Yo usé Topic, pero cualquier marca les sirve, ¿ok? Vamos ahorita a desensamblar esto y vamos a ir al sol. Voy a ir al sol para mostrarles a detalle en el sol si eso es algo que les gustaría hacer a ustedes. Eh, brilla lo suficiente. Desgraciadamente esta luz no me ayuda, pero vamos a, vamos a ver esto así. Siempre voy por la naturalidad. Me voy a acercar a la línea del cabello a ver qué tal se ve. ¿eh? No la estoy viendo yo, ahí me dicen ustedes. Es la línea del cabello, ahora vamos a vernos. A ver, ¿se pudo o no se pudo? la zona de la corona. fue mi aporte del día de hoy, las fibras capilares aplicadas por mí mismo de una forma sencilla. Voy a ir a correr y me voy a grabar ya con el cabello sudado para que vean que las fibras no se, no se corren, no pasa nada con ellas. Si las aplicas bien, no tienen por qué correrse con, eh, digamos, con la sudoración, con el, con el viento, ni siquiera si llueve, eh, alguna llovizna, no te afecta nada. Miren, no he utilizado, no me he secado el sudor y lo dejé así precisamente para, para ver, para ver si se, si se corrió, ¿eh? Aquí está el papel. Por hoy es todo, mi nombre es Juan Carlos. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita de las notificaciones y a que chequen el resto de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima.